चलो अपन उतरे छत के ऊपर और अपन को मिल रही है M P five M P five मिल गई है चलो अपन हमला करेंगे बंदे लोग रुको रुको रुको भोजली के लेट जाना चुप मरते मरते मेरी किट अपन कुछ भी करके मेरी ढूंढनी है भोजली वाला मेरी किट पर आ रहा है मेरी मिल जा भाई मेरी है या नहीं इसके अंदर अपन को पता नहीं पर अपन को ढूंढना है मेरी किट भोजली वाले चलो ग्लोर मिल गया मेरी किट तो नहीं मिली अपन को पर ग्लोर मिल चुका है अपन को चलो कोई बात नहीं चलो यहाँ पर बंदा भोसड़ी वाला बंदा हुकुम हुकुम हुकुम इज बेस्ट भाई हुकुम अपन एकदम बेस्ट है बेस्ट है लौड़ा अपन को देख मार मार माथर चोट माथर बज गया यार बांसुरी वाले को पता ही नहीं चल रहा रुक जा बैठे आप उन पीछे से मारेगा बांसुरी वाले लौड़े लग गए बांसुरी वाले के बैठे माधुर चोट बहुत गालियाँ दे रहा होगा आपको बहुत मतलब क्या बहुत गालियाँ दे रहा होगा पर कोई बात नहीं चलो भाई आपने वीडियो को फुल कट कर दिया बोलो अपन की मतलब मूवमेंट्स कोई बहुत खराब है इसलिए अपन ने कर दिया है वीडियो को कट आप ना हो बोर इसलिए अपन वीडियो को कट कर लिया है और सीधे बंदे के ऊपर यानी क्या बोलते हैं उसको सीधे अपन बंदे ढूंढ के जहाँ पर अपन को बंदे मिले हैं ना वहाँ पर अपन ने वीडियो को रोक लिया है क्योंकि आप ना वो रहे भोज रहा है एक और एक एक एक और किल आ चुका है अपने अपने खाते में और अपन के हो गए पूरे तीन किल कोई बात नहीं भैया अपन खेलेंगे अच्छे से अगर आपको ये अपन के तीन किल अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने चैनल को भर भर के शेयर कीजिए ये बहुत बहुत सारे मतलब अब उनको ग्लोबल मिलते ही जा रहे हैं देखो इस फ्री फायर वालों ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि ग्लोबल की कुछ कमी ही नहीं रही ग्लोबल कितने वालों जितने चाहिए मेरे ख्याल से एम एच टू बी को हटा दिया है या नहीं मेरे को नहीं मालूम पर आप उनको अभी तक मिली ही नहीं इसलिए बोल रहा हूँ एम एच टू बी को हटा दिया है इन्होंने चलो आप बंदे ढूंढे गए पर आया है सेकंड लास्ट जोन है चलो कोई बात नहीं सेकंड लास्ट के पहले का मतलब और दो जोन बाकी है आने वाले चलो आप उनको बात ऊपर चलेंगे भोजरी वाले बंदे को चढ़ जा भाई ऊपर चलना तू क्या कर रहा है चलो बंदे को ढूंढेंगे कोई बात नहीं आप उन बंदे को ढूंढो के ये रहो इसको मारेंगे पहले भोजने वाले तो बात रुक जाओ रुक जाओ डैमेज डैमेज लगा दिया भोसड़ी और मेरे को डैमेज देगा मैं माथे बहुत में बंदे हो गए ये भैया आप उनका पर आप उनको कुछ डर नहीं है यार आप उन खाली फरीके में खेलता है गेम इसलिए आप उनको कुछ ऐसा लगता नहीं चलो भाई वो भाग गया है वहाँ पर पेटे पर तू जोन के अंदर आने के लिए इस और जरूर आएगा पर कोई बात नहीं आप उन्हें आसानी से मार देंगे क्योंकि भोजरी वाला है जोर के बाहर बैठे आ गया स्वाद और अपुन के पीछे मतलब नीचे और एक बंदा है और उसको अपुन को मार रहा है अच्छा हुआ मैं नीचे ले गया बहुत सी देख आपने बंदा देखा है अपुन को मालूम नहीं पर ये आने वाला है ऊपर आ गया बहुत सी नजर मार दिया अपुन ने head shot OP head shot तो भाई इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट बंदा बचा है जिसको अपन को पहनना है मतलब मारना है पर अपन को मारना मतलब भाई चलो जान दो इस बात को क्योंकि अपन करने वाला है इसका अपन को पता है क्योंकि अपन का अभी तक भैया मतलब उनका भैया होता ही नहीं मैं आपको क्या बताऊँ भैया मतलब भैया होता ही नहीं अपने से यार तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अंत तक देखिए अपन मर जाते हैं अंत तक क्या बोलो यार लोड़े लग जाते हैं अपन के भाई लोग तो कोई बात नहीं होता रहता है फन के लिए खेलते हैं अपन खाली तो भाई लोग अपन की बातें है ना उनकी बोलने की क्या बोलते हैं वो अपने मेरे को कुछ बोलने को समझ नहीं आता जान लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपन मरने वाला है इस गेम के अंदर और अपन के लड़ने वाला है जोर जोर से तो बंदा अपन के सामने है और अपन को मारना है बस पर अपन नहीं मार पाएंगे अपन को पता है क्योंकि अपन ने किया है वॉइस ओवर क्या बोलते हैं वॉइस ओवर ही बोलते हैं तो कोई बात नहीं जो बोलते हैं लग गए अपन के लड़े बाय